so hello good morning guys आज चाहिँ मैले चाहिँ होइन टक्क यहाँनिर अब हाम्रो चाहिँ गाईले बच्चा पाएको रहेछ बाछी पाएको रहेछ अनि टक्क कति बेला पायो त्यो चाहिँ थाहै भएन होइन म चाहिँ त्यस्तै भनौँ कति बजीतिर उठेको थियो त्यस्तै साढे आठतिर जस्तोमा उठेको थियो होला अनि टक्क उठेर हेर्दाखेरि त टक्क भाइले त अब म भित्र किचनमा छिर्दाखेरि त भाइ चाहिँ होइन टक्क गाईको अब सुरुको दुध के खाइराखेको रहेछ होइन अनि मैले पनि टक्क हातमुख धोएँ अनि मम्मीले उता हेरेको मम्मीलाई सानो बाछी पाएको रहेछ त्यही बाछी चाहिँ स्याहार्दै बसिराख्नु भएको रहेछ अनि मैले चाहिँ टक्क मैले नै हातमुख धोएँ अनि फ्रेस भएर टक्क मैले पनि खाएँ होइन अनि अहिले चाहिँ अब हामीले मात्र किन खाने कति खाने भनेर चाहिँ यसो गाईलाई हरियो परियो घाँसहरू चाहिँ काट्नलाई आएको छु साथीहरू ल यस्तै हो होइन अहिले चाहिँ म घाँस काट्नु गरेछु घाँस काट्छु अनि घाँस चाहिँ अब के काट्ने त भन्दाखेरि अब घाँस चाहिँ हेरेर काट्नुपर्ने हुन्छ र अब अहिले लाई चाहिँ हामी यत्तिकै स्टप गर्थ्यौँ र फेरि हामी अहिले जोडिनुपर्छ है साथीहरू घाँस काटिसकेपछि ल सो गाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब सानो बाछी यही हो अनि गाई चाहिँ यहाँ छ र यसको अर्को नि बच्चा छ यो चाहिँ यहाँ छ कुनै छ यो चाहिँ यहाँ छ अनि टक्क यो चाहिँ नयाँ बाछी हो होइन यसैको लागि चाहिँ म घाँस काट्न गएको थिएँ टक्कसँग अनि यो चाहिँ राति नै आज यसको चाहिँ राति नै जन्म भएछ अब यसको नाम पो के राखिदिने होला है ल साथीहरू आजको लागि चाहिँ यति नै